हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइप्स लिखा हुआ है अब टाइप्स का मतलब ये है कि सीपीयू कौन सा है और कीबोर्ड कौन सा है दोनों की अलग अलग कंपनियों का नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है देख सकते हैं कीबोर्ड्स में बात करें तो आईबाल लेनोवो एचपी और क्यू ठीक है और सीपीयू की बात करें तो Dell Lenovo i five core processor है ये और आसूस का जो है लैपटॉप है और यहाँ पे पी का i seven core processor desktop है या लैपटॉप है जो भी ठीक है यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पे टाइप हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करें और जब हम कीबोर्ड सेलेक्ट करें उस ड्रॉप डाउन से तो हमें कीबोर्ड की लिस्ट डिस्प्ले हो और अगर हम सीपीयू सेलेक्ट करें तो सिर्फ सीपीयू की ही लिस्ट डिस्प्ले हो ये कैसे होगा आइए समझते हैं सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए ये पहली वाली रेंज जो कीबोर्ड की है इसको सेलेक्ट कीजिए चले जाइए फॉर्मूला बार पर और यहाँ डिफाइन नेम पे आ जाइए आ गए यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर नाम देना है कीबोर्ड ठीक है तो ये लिख दिया मैंने की बोर्ड ठीक है तो बस आपको भी ऐसे ही कीबोर्ड इसे नाम दे देना है और यहाँ पर ओके कर देना है जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि जब ये रेंज सेलेक्ट रहेगी तो यहाँ पर नेम बॉक्स में कीबोर्ड ही डिस्प्ले होगा नेम बॉक्स देख लीजिए ये नेम बॉक्स है ठीक है इसके बाद दूसरे वाले रेंज को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिफाइन नेम पे चले जाइए और डिफाइन नेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे दे देना है सीपीयू तो जब भी आप यहाँ पे रहेंगे इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा सीपीयू ठीक है इतना काम हो जाने के बाद अब क्या करना है वो समझिए ठीक है ये टाइप वाला पूरा हिस्सा ये इतना सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सीधा चलना है डेटा टाइप पर क्योंकि हम बनाएंगे यहां पर ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे देखिए यहां पे डेटा टाइप पे आए और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे यहां पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एनी वैल्यू आपको नजर आएगी यहां पर इसे बना दीजिए लिस्ट लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है लिस्ट बनाने के बाद इन दोनों ये देखिए कीबोर्ड्स और सीपीयू इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और बस यहां से ओके कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा यहां पर जाएंगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा सीपीयू दोनों ही चीज़ें एक ही में दिखाई पड़ेंगी जिसकी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं ठीक है इतना कर लीजिए अब आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है थोड़ा सा काम और रह गया है आइए समझते हैं क्या बाकी है इस रेंज को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर वापस से हमें बनाना है ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा आइए एक बार देख लेते हैं कि ये ड्रॉप डाउन बनेगा कैसे ठीक है तो यहां पर ये डेटा वैलिडेशन पहले ले लीजिए ये आ गया यहां पर कर लीजिए आप लिस्ट ठीक है लिस्ट करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है आपको वो है इनडायरेक्ट का ठीक है तो यहाँ पे लगा लीजिए इनडायरेक्ट और ये लगाने के बाद ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन और जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अब आपको क्या करना है आपको याद होगा कि हमने इसी का तो ड्रॉप डाउन यहाँ बनाया था तो आप केवल कीबोर्ड को सेलेक्ट कर दीजिए हो गया देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर सिंबल भी आया हुआ है साथ साथ देखिए यहाँ पर टू जो है रो है और एफ जो है कॉलम है लेकिन इसके साथ साथ डॉलर सिंबल भी है इसके पहले तो डॉलर हटा दीजिए डॉलर हटाने के बाद इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और यहां पर ओके करिए जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर वो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई पड़ेगी ये देखिए ये ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ रही है ठीक है तो अगर मान लीजिए कि यहां पर आप कीबोर्ड रखते हैं ठीक है ये कीबोर्ड हो गया तो अब यहां पर लिस्ट देखिए तो लिस्ट देखेंगे तो आपको कीबोर्ड वाली लिस्ट नजर आएगी केवल देखिए कीबोर्ड वाला ही आ रहा है कि नहीं देखिए कीबोर्ड का ये है आईवाल है लेनोवो है एचपी है और क्यूएचएमपीएल है तो वही लिस्ट नजर आ रही है ठीक है अगर मान लीजिए कि यहां पर कीबोर्ड से हटा दिया मैंने ठीक है यहां पे सीपी सीपीयू कर दिया तो देखिए यहां पर आप देखते हैं क्या होता है यहां पर देखिए सीपीयू वाली पूरी लिस्ट नजर आ रही है Dell Lenovo i five Asus H P i seven ये करके आ रहा है ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर भी एक बार चेक कर लिया जाए ये देखिए ये कीबोर्ड कर दिया मैंने तो यहां पर भी सेम वही चीजें नजर आएंगी इतनी रेंज में वही चीजें नजर आएंगी आपको तो आ, ये कैसी लगी ट्रिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा thank you for watching this video